Hindi ako nahihiya, makapal ang mukha ko. Basta ako, pinaglalabang ko yung tama. Pag ako, binubuli mo pa, ako, ininsulto mo, kawawa ka sa akin. Ako'y tahimik, never ako nag-start ng fight. Maski i-rewind mo yung mga kaaway ko, sila nag-start, ako'y lumalaban lang. Yun lang yun. You're not scary? You think you're not no. scary? No? No? Asa tama ako, ba't ako matatakot? Oo. Uh Okay. kami lahat mga Bisaya, matatapang talaga pag inumpisahan. Hindi kami, hindi kami tumatakbo sa laban. Hindi kami. Sa Mina, bago maulan lahat, may aaminin ako sa'yo. Ano yun? Natatandaan mo ba nung Valentine's Day? May nagpadala sa'yo ng bulaklak, chocolate at teddy bear. Oo. Ako yun, Mina. At natatandaan mo ba yung dami account sa Facebook na nagchat-chat sa'yo ng I love you? Oo. Ako din yun. At higit sa lahat, Mina. Natatandaan mo ba yung ang boso sa isa banyo habang naliligo ka? Ikaw din yun? Hindi na ako yun. Ako lang yung nagingay para mahuli mo siya. Ah, akala ko ikaw din yun eh. Alam mo ba, Mina, kung bakit inaambing ko lahat ng ito sa'yo? Dahil mahal kita. Bakit ngayon mo lang sinabi? Mahal din kita. At ngayon, na ako nakita sa TikTok ng katong Pinay o nga Pakistani nagtutoy-tutoy. Tinuko eh, naibana, ang bana nagsumbong katulpo. kita naku Jesus kita ba maamtan man jud tagbuwag no maamtan jud tagbuwag sa tinuod lang magdamgo-damgo pa man galitag na ay katurjak na to labi nag mga minyo pa sus kung mahimo lang no kung maamtan tagbuwag iluklo lang sa na iluklo lang sa ka Perting pa ita tanaw na bayra luoy ang bahan na ang mga anak ba na ulo kay sa Pilipinas no madipot pa ianhi man ta sa abroad uy aron mangitag kwarta makatigong kwarta Nya naunsa naman taon na oy pagkaluoy. Balandra kayo ang dagway. Kung mahimo lang sa ilulo lang sa na, na makay ko galingong tudlo. Panguan lang sa paghinuko. Ay lang po paslak paslaki og bisag unsa. No, kay kita maabtan yung tagwag sa tinuod lang labi nagminyo ka. Maabtan yung tagana sa tinuod. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Yung nanonood, nagpupuyat kahit wala namang kadyat! Hanggang ngayon, wala ka pa rin trabaho. Sayang naman yung pinag-aralan mo. Oo nga eh. Buti sa'yo hindi sayang, no? Wala ka kasing pinag-aralan eh. Oh, ano naman yun? magsuot ng face mask yung mga tao. Nagkaroon ako ng confidence sa sarili ko. Kailan nakatakip lahat? Mata lang ang nakikita? Sa ka magkakaroon ng confidence? Kasi nga, hindi na nila maaamoy yung hininga ko na mas timbaho Pagdaan namin ma, kumanta agad yung kaibigan ng babae na binaliwala niya ako dahil sa'yo. So doon ma'am, nung kumanta yun, nagkaroon ako ng kutob. Sabi ko, bakit? Ganun ang nangyari. Dapat kumanta siya nung nandun pa kami. Eh, bakit nung pagkakadaan namin kinanta niya yon? Mayroon din panting dalawa, ma'am, na hindi sa akin. Si, pinipilit niyang sabihin na akin yung panty na yon. Kilala ko yung gamit ko, ma'am. Pinapaamin niya sa akin. Ano ma'am nandun sa bahay niya? Wala na, ma'am. Tinapunan niya kasi nga nag-away kami. Yung dalawang panty na yun malaki sa akin. Ngayon lang ako medyo tumaba, ma'am, kasi nga nag-lockdown. May dalawang panty, pinaamin sa akin. Yung facial cleanser ko, ma'am, nawawala. Yung concealer ko, nawawala. Yan, ready? Ay, walang ngiti! Yan. Oh, harap sa kaliwa. Oh. Ay! Huwag tumingin dito! Yan, oh. Game. Yan. Oh, harap sa harap. Oh, harap sa kanan. Yan. Okay. Oh. Tapos na po. Oh, tapos na. Ay, balik doon! Pamain po, bag mayaman, bag mayaman. An meron po ba kayong tanong? Gumawa pa kami nagtitinda ng tanong dito. Sobra na po kayo eh. Napagod na ako eh. A woman like you? A woman like me? Huh? Yes, a woman Bakit? like you. Ano ba? Paano karapatan mo magalit? Ano bang akala Paano karapatan mo magalit? magalit? Anong karapatan mo magalit, ha? Di ba ikaw nagsabi? Di ba ikaw nagsabi na ayaw mo maging kabit? So why you acting like such a jealous mistress, ha? Yo, ipagtatanggol ko yung mga kapwa ko babae, suotin nyo kahit anong gusto nyo. Kasi yung mga tao, mata nila yung may problema, hindi yung pananamit nyo. Mga babaeng tumutorma na halos hugot-hubad Mga lalaking tumutoma na ng babastos agad dito. ko alam kung sinong tama pero para sa lahat Pag maiksi ang suot, akala nila pakarat mga tanga mga bobong nilalang, pag sikat walang damit, wala kayong pakialam. Bakit nga ba ako galit? Eh kasi ganito yan, pag artistang kilala, hindi nyo kayang husgahan, time. Kapag nagmahal ka, dapat isa lang at ibigay mo ang atensyon mo sa kanya. Hoy, hindi pwede, hoy! Maraming lalaki! Wow! Kadaming lalaki, luto pa! Hold up ni, kabalo ko, kay dato ni kong nawong. Ambi mo pitaka. Huh? Pitaka lang? Kanya ka ba? Oh, kwarta man tanong sulod ani. Ang pitaka. Dara oh, mong cellphone. Unsa akong cellphone pod? iPhone 11 lang rabani. ba Nabili na akong iPhone 20. Dara oh. Unsa pa? Dalon po ka namo. mo. Unsa? Dalon po ko ninyo kapil? Diyos ko, kidnap for ransom na pod. 10 billion lang po nilang kailangan. So, gamay, raba. Sige na, oy. Tara na. Ibutang na pwede mong kutsilyo, nakatutok naman sa kong bugan. Merong na post na isang kalbo, pinupuna mga tiktok ko. Akala mo, marangal na tao, nagpapae pa lang, se magaling kalbo. alagaan mo ako. O oh, Inday, kanina nagdadrama ka, sabi mo maglalayas ka na. Eh, ba't nandito ka na ulit? Ay, naalala ko kasi ma'am, pagod pala ako. At saka, gabi na. Next time na lang ko lalayas pag pinagalitan ninyo ako. Agahan nyo naman yung pagalit next time para hindi naman gabi-gabi. What are you doing? What happened to your teeth? My baby, what are you doing? Get up, get up, we will go to the dentist. Your teeth is one seat apart and you look like angry oh bird. What are you doing? Kasi kung talagang gusto mo ako, kung talagang meron akong space dyan sa puso mo, hindi naman mahirap para ako ang Parang gina ako pagmukaing tanga! You're spineless, Jamie. And you're such a loser! A loser! A loser! Celine, I never said that I love you. Hindi ko alam yung gagawin ko kapag nagalit ka sa akin. Ngayon may sakit ako. Hindi ko kaya na magalit ka. Ayoko Ayaw ko mawala yung pagmamahal mo sa akin. Kailangan mo lang pinanghawakan ang pagmamahal ko sa'yo kasi mula nung nalungyan, ikaw lang minahal ko at ikaw lang mamahalin ko. Okay? Okay? Init. Itapat mo naman yung electric pan. Ang damot mo talaga. Mm. Ano ba yan? Hindi ako tinatamaan na electric pan. Ah. Hmm, ayan. Natamaan ka na. Mainit pa ba? うん。 kahit saglit lang. Kahit isang gabi lang. Pahiram ng asawa mo. Hindi! Ano kala mo sa asawa ko? Charger? Hiramin mo tapos gagamitin mo para isaksak mo dyan sa pekpek mo? Kakaloka ka, girl? Maghanap ka naman ng ibang lalaki, wag asawa ko?